Te voy a dar por el culo en el trabajo Te voy a dejar ahí con el estropajo Mira esa sonrisa no me miré así, no vas a ir vos con el visa a grabar Si querés yo la tiza te la puedo enseñar Y en el pizarro vos, atención, tenés que prestar Esta mierda está zarpada, piso el cable y esta cosa está elevada No me miré con esa cara de que vos no sabes nada Si estoy rapeando está en un cuento de hada Esta mierda está zarpada y mami ahí Como lo tengo que matar yo ahora mi compi Está el tiran atrás, ¿dónde está? Ojo con el manager que te lave mater por acá ah, ah. Trabajamos en el mismo trabajo Nada más que yo laburo mejor oh. Nada más que yo acomodo mejor las cosas Y las prosas no te salen a vos oh. Esta cosa me a acabo de cebo oh. Me queda más una barra para mí, para matar a este hit chiquitín. Yo le pego una patada y lo dejo limpiando con ayudín. Ahora te lo digo pa' que lo atienda Dylan No va a currar mañana ni en su puta vida Lo siento mi hermano, me ha conseguido trabajo Tu jefe fuera, pero aquí yo mando No digo que hago, yo no busco trayectoria Soy el verso tuano, voy a tu memoria Corra para atrás pa' creerse infantil Que me llama chiquitín, ¿cuántos años tienes maní? ¿Quieres que el acento coges que tú dices que es armado? Loco, ya los ha contado, 23 van pa' tu ano Quiere acelerado, pues yo naco pa' esto Yo no llevo coca y soy Jordán en baloncesto Y así mi talento Yo vengo cabreado porque la vida de perros Y así me dicen que rape cuando llegue Porque quieren el talento que otros tienen, tú no tienes Otra vez diciendo un minuto chaval Me sobran minutos, se lo dedico a la cámara Descúbrete y suscríbete Armagedón no matas, es el que sube el nivel Loco yo no sueno bien, vienen a verme Ha caído en 13 tu puto viernes Repite la frase, lo siento mi niña Quieres hacer rap, por lo menos vocaliza gordo, calvo y además deprimido Tengo mis defectos pa' que no luce niño Quieres lo que digas, tírame como quieras Tú estás bien pegado y yo ya salí de la tierra Sé cómo te drogas y a la fiesta que vas Espera que me llama, dice a cenar tu mamá Me espera en la cama mientras yo me voy de rama Pa' olvidar la mañana que tuve que matar tengo que hacerlo porque para esto es el rap Fuera lo que quiera, pero aquí mando chaval Repito los versos cambiando la forma Loco, te gusta la Biblia, pues te llevo a Sodoma la mierda si te suena a Ruby Tú eres Carimubi, yo Stanley Kubrick Coge mis rimas las que quieras que no las copio Notas en el pecho loco, yo te hago ese agobio En la taquicardia que yo llevo todos los días Yo ya sé llevarla y así ti te jode la vida Más minuto que me queda y otra vez con los colegas rama que trae la tema arma que no se presenta y se tira otra vez Que Piru en mi nivel y otra vez diciendo ¿Tú que quieres, ¿Quiero ver más o suficiente o querer ridiculizarte. Ser un verso más o que nadie te falle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que con mi verso que te quieras se vos, en el travieso? Vos no sos el que la clava, sos Daniel, el que llega, el rapero sin ¿no entendés? Esta mierda es muy zarpada, si no vocalizo porque aterrizo sobre esta base, sabe que me deslizo. Kickflip y malo su piso, oh shell que lo rompo ahí. Poneme el mármol, le pongo cera pa' y empiezo a fluir sobre extra instrumental sí que puedo, puedo clavar No tengo ni siquiera acá que modular Este flow te mata vos solo No venga acá a rapear, no te haga el bobo Porque dos sopapos me otro lo Encima te robó la guerra, la cómodo para abajo Tírate para atrás, que te rima está zarpada Igual algo te va a alcanzar Te meto una piña o dos, o una barra o dos Y esta mierda está zarpada, necesaria como no o otros o esta mierda está zarpada, me parece el vos. Van a dar la réplica o va a ir para vos oh, Porque estos pibes no entienden como te tener